Ufirange na musa virenga akadamu katutani sesu yafe kubanga mm. Anembi ila jambiti demu kuhidi Ntifishimanyi hidi mbaga, hidi kujaganya, hidi kuchakala, hidi kusanyuka Na wakwati uti mbele ya lockdown na oh. ye Tukina kubanga, no. tujaganya, tukulashi na ye, tusigare mbele ye mu Nani nkata gemanya, elanga program the shop talk Nombu na vutamari mirundi, mtawani mwamu genzi wana minu mchana mamori na matovu Mama nkulamu siza kwenye kwa kaza hidi enunji mm. Eh. era nga olwatigamba tukola ku nsonga ez'enjawulo zirimu tukutumira naye nga katandike nomukulu ayina akantu kayogeddeko nze tetwetwogera ku nsonga tetwogera ku nsonga ya ibulayimu hmm. tubiteekawo olunaku lwabakyala lunaku lwaki lunaku lwaki tudra attention kwebyo hmm. nti abalwaniridde kino tukiyigemu ki hmm. nebaga nti emidaali gyammwe si midaali emidaali is preceded by citation kamari okay. mirundi akoze ah. kino na kino na kino and therefore wakati nze kumbuza mu Uganda ah. sinde kye nali nkoze mu kyetaagisa mudaali tewali bano baagamba ah. ah. neyatula obutuuzi mu paalamenti okuva mu nkaaga mu ebiri okutuuka bwe baagigabira buli mwafu n'omudaali <laughs> baaligambye nti munoonyemu hmm. abasajja mm. n'abakyala abaali baleseko motions mu parliament ezakyuse ensizakyuse eggwanga mumuwumudaali ah. nejiita metaliki item ate mwetemanyi na cost omudaali gugula sente meka kakati ah, gujja kutuka ekiseera ah. nga walusigala ayina gwoyina ne mukazi waayina kuba bagigaba buli fan buli kaseera bagaba midaali sabiri yamuwadde omudaali nze twompa si mudaali hmm. eh, metaliki items it is like a honorary degree, PhD. Uh -huh. They read the citation. And therefore, he qualifies, he's awarded. Uh -huh. eh? uh -huh. PhD. Back on the examiner, this man, why do the universities do these things? First of all, to recognize Avanto, what do professor of economics, Taina Dekiosik, hmm. Wavamun no, Yatagena University. kuba kakati omusajja omuyigirize wana alina sente hamu ekirimusajjaaaomuyigirizaabasigadde bonna batobye nansi mm. kakati univesity zigenda nezinoonya nti how do associate with those successful people nebaga nti muwe konrala edigri mm. amawanga gamu konrala ekansil ti mukifo kyokukolayo embasy mugeyo omuntu alina status muwe mm. kakati nga kino ekya ibulayimu ekya idi adhuhiya gitulikeni kubuuza nti mu uganda mulimu bapolitikolo ibulayimu bameka bwoyogera kuti omuzaita maloba otegeezakiekitegeeza kiri kimu hmm. ti ibulayimu yayina omwana omu wahedi kamukokawekatamufunye mubuki mubukadde bukadde hmm. katonda namugamba la namugamba nti musaddaka saddaka swaitani najagamba mama we hmm. olaba ibulayimu gyatwala omwana wo agenda kumusaddaka n'alemwa okutabula omukazi nebba mm. so itaani nejja negamba ibulayimu tinaye gwo oli musiru akamukoyinako kawe kati atokaweeyo komaze ebbanga ngaononya soitaani nagikoba soitaani nejja ku mwana omwana amutuusa amuganti kankusiba emigatagatata tonsiba mm. ah, ah. bwekiba ngaoliya kakati eyo famire ogijja wakati mu uganda wano uganda nze politiko ibulayimu ali munze nze tamalereka naawe gavment jo i can sacrifice government privileges i can make myself suffer nsobola okuwagira museveni atalina kyampa but for the good of the country im committed im the only political ibrahim in this country mm. kubanga kati kankubuuza mm. if you have the ibrahim ose abali committed ku system yenale mm. abali committed ku government baba batya sente z'abantu abali mu lokoda ICUs nezibira nga teziriwo eh. itanda itanda tutubira bako eh. abantu bafunye sente za, yes. za, za covid relief ekyo kimwe mu jamu Ibrahimu bwe yasadde akendeka mm. nani mukushe ne mwekiri mm. sirabe ekisaka bwe kyakuwumuliro ate ekisaka nekitasiirira jamwe nga tuzumbikira ebyo kubanga ekifo kyoyimiriddemu kitukuvu mm. yes Ibrahimu endika yagigabana nano yagendayo kyegava mu kkubo nabantu be eh, kakati mwemwejje mu kulya hmm. gobola nabefuzi ali munsi ati uganda yaba tukulembera ensonga tuliidi adhuhia yakusaddaka omuzaitamala tugambe nti nno gwe betunulemu nga bwoliawo botudde ntebe gyolimu osobola okubira ibrahimu mu ofisi gyotuddemu nogamba ndi kanerekereze omulimu guneeno kulwa obulungi bwensi yange kanitenzireewa mm. kantulaanzireekatulyentulanayengasijogeddwa nga tebanjoze kulambuzi kukujisibwa watali muddu mm. obona nibukujoga nibukujana nibukutekabana nibukuba mawulire nibukwonona nizi bigugu but nkoledde museveni emyaka abirimu 1 gimala mu gavumenti mm. musanvu ngumaze wange but who has, who has delivered dedicated Uganda have Chinya Rwanda blood. Mm. Kubanga Buganda yava mu kye bayita ensi baagiyitanga Muwawa. The first name of Buganda was called Muwawa. Muwawa, okay, okay. Muwawa yayina siri counties. Mm. Mawokota, Kyaddondo ne Busiro. Mm. Ng'abawawa basajja banene bali stout babi nnyo bayina ennyindo nnene beba Pablo Muwanga beba Kiseka. Mm. Ah. bebaali balemunansi ah. kakati the type ofers abava mu buwawa ah. buganda expanded from mubuwawa nefuna 20 ki era kyobula nebagamba nti kasita omuganda akugamba nti musajja wakabaka taba muganda ndi musajja wakabaka toli muganda hmm. omuganda yeyanjula nakikakye Eh. ffe bajjajja b'obuganda mm. ye kabaka ngaategeera nti oyowankima because every kiran in buganda has its role mm. kati musajja wa kabaka bakijja ggana asantemaani musajja wasajja wakikoppa mm. kano kolaba kano kanantawetwa bamingika mupalisi tekaaliwo wano saabasajja kabaka awangale tekyaliwo wano bakijja bungereza queen bless the queen god bless the queen okay kakati obuganda mm. means a band of different things omuganda tuyina ne features zaffe mm. the way i speak my uganda is different olwo lunabuddu mm. era abavanga ewaffe ebuddu mm. okwijjayo okuleeta ebikunta ekampala oba embugo nga baga nti agenze buganda mm-hmm. so nga ate ali mu eh. buganda naye nga bagamba agenze buganda kakati omuganda gaa nti olega ekifuba ngaekyomusese the mm. different mm. abakunja balogo mm. tibakunja miti bakunja bantu. bakunja bantu yes so buganda is a nationality okay kakati kasitamunaddamu ebyo gamba boli <laughs> hmm. kati ensubu gaberekeraawo yali wamanyi nyo wano hmm. eyafumbiza ne mulubiri eh, omulangiro no wasajja wasawa hmm. berekeraawo muki eh, gobombuulira gobombuulira of people from his party to other parties. other parties. What it tells you that people still believe in Museveni, even those who have been disappointed, mm. remain. basigala wakiri ba independent mm. basigala ku lubalaza lweggulu okusinga okgenda mu jahanama mm. thats very good mm. leader mm. nti goodwill banonye nnyo none otherwise people bon wekankubuuli today if amiri yakyambadde Mm. hadi cross runupo tayari kwa miyo yadda direct akomawo direct yadda buzi ne because of their commitment nti kupate yabwe yategera nti wevu ke college oyo gundi ke miingo oyo yes. miingo mm. bam yagamba abewa timunyite mugenda kumpa kalu tumwagala kuwa musebene kalu mm. ne nange byemba kolera mbija wa mukama wange bumuba temu temu mwe mulekei nange temu nange temumpa that's a committed man Mm. Miyingo mm. had all the chances of going to win 90%. But because of the wave. Mm. Yes, wave. Yejizizi tinga. Ujeba amuli wadinzi. Umundu mm. kwa batali wadinzi. Badibabiti. Yeah. Umuchara uji wambayo. Yafiru wa mwana we mkansi. Esther. Mm. Tapo nezo mamirundi hebiti. Bamo redi kati mkwone mpinati hati. Yes. Biandala ya yapu wazibwa. Chitufu. Kana, kana katapanda kamandika kubiandala. Mm. Mm. Nse singa ndi biandala. Singa tumwebazi. Mm. ne kabusinga eyuda balala e obanga bali mu ttaka this man had wealth ne bamuwaiza oluguudo lwekatusingapo sente bebazitutte nadda ku zero nadda ku zero nze bwensanga oluguudo nebawandikira akatabo kali mu 23 mm. mm. five years leta byandalawozakuizeza naye mulenzi gwe notambula nga gweoli minisita olayira nga nze ebyange byonna byaggwawo kabusinga nazunza enkweye nazunza singa sikunoonya gwe abaana bange tebakunoonya gwe ngaojakuwazizza yemuti nze sibikiriza mu ebintu byamu hmm. nsobola okukiriza like these days as i told hmm. kakati katumalize kiri katumalize kiri katumalize kiri tebagenda walala hmm. moye president moye at one time was appointing ministers on a daily basis uh-huh. nga bamudduseeko aleese bukulu kinyata obati oh, naye yafuna omukisa upc tebagiddukamu -hmm. What they did, bagitemamu sections. Yope se Buganda nga yamu Buganda, mm -hmm. jinja yiganga kamuli, mm -hmm. yebusoga. Mm -hmm. UPC science yabayize mu ankole uh -huh. UPC enfunguro nga ya akazira yali mu ankole uh -huh. UPC enkomba e, e, konko uh mm. -huh. nayo nga ya mu ankole ne UPC syndicate nga nayo ya mu ankole UPC was doing. Your better with which you could love or better used in the 60s mm. to encourage divisions in the party so that all of these people come to him like a father. Kati mm. your better the other situation in the choose. Yeah, yeah, damn consoling himself. This is a party of ideas. Kakati Zimbagam. Mm. When we are, we move from a party, internal party elections. Yeah. luku as i proposed mm. nti omusajja bwajja ku seeke mm. nawangula mm. nemumuwangula mumale imagine you can have coopted members mm. abo nyini kusonge mzee Tamali wali yes. mukwano go Dr. Dini Kisembo yes. yavuganya kuseke mu yes. Western Region yes. no mkuru Matayo cha Chaligonza yes. yawandikira president ebbaluwa wange nakuzomeza 2022 umwezo ogwo no mwaka gwo nenga na yaga nti watekeo shadow seke ah, ah, shadow seke soboka ndio omuntu waba waba agudde wali eri wabere shadow seke nenda bebere bafune percentage after mm. role mm. kakati kankubulira okumanya bakiwanda abo tebategera mm. i hear omuntu ali kuseke afuna miliyoni kumi mm. omusaala mm. Ah. basalawo babawa emisaala mm. Ah. kakati kiwanda aleka miliyoni kumi atabaalya kinamba nnya so my proposal would be mm. to strengthen the party mm. you look at the margin okay. baba badde babiri mm. omu naawangula munne nga kibiina mm. kibiina kya voluntary mm. kukola bukozi ono naye ayinza okubeera copted member nekubeera shado naye ngaashado eh, kitegeeza ate kira ekyopposition kanibe copted member mm. twensuwa nti nonaasigala ne status mm. eh, mm. copted member muyinza okubanga when there is a serious issue ekwata ku paty abantu kubanga naye eh, omanyi gadafi yawandika mugundi mukatabo ke green book yaga nti fome ikanot alaw marity party if i win by 60 percent and 40 percent rejectme what will I do to the 40 percent kati nze oba tategeera nti eri abatanjagala mm. kakati omusajja ono afunye percentage mm. naye mumuleeti ku pate uh, how many are they how many mm. times do you see it ono gundi kasekibanga babiri oba bali basatu ono lanaapo naye mumuleetamuleete ayina idea ti mutayo kyaligonza ze Mm. bafunaabasajja mm. babiri bombi nga bagezi ithink madison and wilson mm -hmm. abantu nebawaga nti idea zamwe zonna tuzaaga omwasooka abeere vaisi wa munne mm. ono bwamala ttaamu yafuge okay. uganda read american history they identified the two intelligent people. Mm. I think Madison and Wilson, one accepted to be the vice of the other. Mm. After the eight years, this man became a president mm. because they they had both had ideas. She never gone. Tikakati mchimukole ichibi. Nti osanga nsambu mm. ya wangula, bamu wangula, nsambu yafuna 47%. Mm. Ngaba mvumi. Nti yavuma kabaka. kati nsambu mwambwa bwa ambassador abafunide yoki but if nsambu had remained in the area mm. na coordinating emirimu gya nadi mm. yali kabwangudde okay. nabaga nti era mudi omusajja omulandi mumu bwa radis mm. mu kifo ky'okumuwa girolo mu kitundu okuswama mm. mwate mubajjawo aladisi kana hivi kama anala dish maisere mzitamali banzi je wanokati ntadde mbuzi yange kupika afu kati njolekera moroto kakati mbadde gundi kubako kashokirizo kuyingira bakusolosha manza kaba kusolosha kampala ne moroto jagebe na wewe you serve the whole of Uganda kati olutuka yeri mukati mm. womulekere kakati akawala akazo kufumba tena ukafunyisa olubuto nisibisho bwana in fact that this is would be locally mm. mu eh. mm. bitundu byabo era bala dish abagezi tulaba sempija mm. yasabo bala dish emasaka ya sentongwe naye abadde agenda kuwangula ekiki ekitira mu covid aba covid bamulye sentongwe nasiba abantu sentongwe nalaba enzigi sentongwe nalaba ki nimuga sentongwe ekifo kyo kitidde mu bino ebyaba n'abafere hmm. but epat eh, nabadde ndaba mwenda ngaalina munne gwabuulira nti eh, eh, sudcelebrate nti wy the man has given ye blanka check hmm. one has to be strategic kuba singa tetwali strategic ekintu kino ti ah, tetwali kifunyi ah. this is ebulanga kyeri nga ndabagundi oyo ah, ngaayogera somebody mm. must be strategic you must be strategic mm. nti epate plans naye kino mwakirekera museveni yekkanga tuva ku nsonga eno eh, oyo yalibadde kopotandiwuliriza ozoyogera lunyi eh. nti bobi wine yali eh. musajja wenarem naye wakuba nti yajja natafiibwako buyamara kise yagenda eri yateka eggwanga ku bunkenke mm. so kati abasajja nga bano mm. alesi agambye mm. bagala batekewo shadow sekengaoptingwagade ah, ah, copting eh, kati abasajja webalekerwa ebbali tebafuukire kibire nabo obuzibu ekitawanya kenya wina tekisol kuba kakati kenya ne mm-hmm. politics alibwati kyava obuhulu wa mulemi hmm. nti yayonoona nnyo layira odinga layira yeyonoona nnyo hmm. abajaluwo balina omuze ogwokusula ne bakazi baabwe abafu emulambonaiti esembayo eh. kakati deriti abayigirize hmm. bagula balalu tutebakomola hmm. ate akomodde mukalikya zamawanga gekenya takukulemberamu tabeera leada mm. abadde antagonistic to everybody kakati ono agezezaako mu marketing aganyi mm. kubanga anintu gwe toyinza kusonyiwa kusinga katonda anintrichit system mm. kenya ina political finikins bonna layira yakolako nabo ne bamulema kakati bwatamumaise ti ekibabonyabonya kiri bweki tibakola layira yabalezira eteeka nti president aba na constituency mm-hmm. songa represent yabanga MP mm. kakati nechiba nga gwayesimbye kuba president togenda mu senate toba senator tosobola kubera MP mm. kati bonna bali mu political limbo okay na wano mu Uganda mm. twalondanga president nagwa nitulunda babaka ba parliament yes sequence mm. ne baganti nedda bomala okulunda president ya influence inga results mm. na agenda akolera ababeki akalulu kati yunuzi wansi songa luli abantu balina buli omu we bamutegekera mm. if you lose as an mp you can become a councillor to the district mm. naye kati byonna bikubibwaki mulundi gumu mulundi gumu so mm. you remain in political limbo for five years mm. these are things you should uh, eh, uh, eh, uh, eh, gund review mm. kakati ekyo eh, nti abantu ba uganda bonna abantu nkaaga mm. bonna bagenzeewa museveni mm. kufuna kifo h by election yep. ekyokubiri contradictions if Kakoza can is not competent enough to be a minister in, because of academic papers, mm. do you take a reject to the Israeli Federation? But no, we were second. Then you are not committed. Yeah. You are not committed. I, I see the president always talking about the I mean, commitment. Kitegeza, do you take the brain there? Mm. What about doing a committee? A committee in a tula. See, yeah, hey, hey, hey, no. this is a special sentiment. Look what the MPs, Banamo Vivatualayo, mm. because you are fighting over resources. Mm. Kakati, e, mwe, what have e, I done a committee of Woza? Nti, to vote the yo, contribution yo, you have a demo parliament, you have a Chris African, Nebo Babuza, Chris African Federation Church. What do we want to achieve? Tebachimani. You get a yimba yechi tundu chimwicha e, East African answer. Tebachimani. Hmm. They are seeing it, they are spoiling East Africa. the same way they have spoiled the, the diplomatic co the extension of civil service nabagaa nti oswala ah. natuulyanga abasajja nga ani musezaabuse nze musabeni yanyamba nnyo one nategeera gavumenti bwekola hmm. tukita sisirimu za analysis era nawandika akatabo kange insides e palace nkyakasirikidde hmm. nempandika akatabo wos than jahanama tegavumenti ya museveni obujozi obugirimu hmm. esinga nomuliro jahanama wasiranu jahannam eh? bakujoga ne bakamalakyekisinga jahannamuseveni eh, obujoza obugirimu ate museveni takimanyi hmm. era gwekyo ova olaba nti lwaki buli muntu yenna gwajje mu kifo avomitinga museveni hmm. ajeyekwekeka ebbali ku lunaku olwokulimbaga nti amaje gamuwambi olaba minisita abazina amazina eh. basobogatyentibula abaana bali mu gavumenti omu abajozi batumwebazaabo bajoga ensoo gikamala obukamaza bajoga ensoo kukamala gavumenti bagizingazingako bwebatnikifuula kikitalinyo mukabiri nikatambula kati nikatambula kati nibukanga abaana nayinkayo museveni singa te yanyigiriza nti ene mupresidensoffice singa tumwebaze mufunanmutenyondo nemwasobota ojjakotya programu zange kakati nkugamba nti we must plan nti kati secretariat erimu tadongo mm. secretariat erimu tadongo secretariat ne planning authority mm. must work together to plan for the country mm. you must work together to plan the country kuba planning authority gwe bahati byobadde otekamu mugundi obijjawa without you have a planning authority but mm. bamanyi mm. mm. planning authority bwekigenderako temuli bubi tebajja kubba mm. nabiigino wali ah -ah. gwe, gwe bahati planning authority bye otogimanyi nagimanya mm. mutubulirekyo something that has ever been integrated in government policy originated from the, the planning, planning authority, authority. This is where the problem is. Okay. Kakati wachibanga mwina, tewali asobola kola. mwenna mugenda wa president abantu nkaaga mm. over one job kitegeeza the country is doomed nti bakkiriza okujogebwa naye nga tewalimuli mu nsi muno mm. tewali muntu ayagala mujooga bwekiri mm. omusajja ajoga omukazi mulaba amaka gabe mupiza gona abakazi nti gafa mm. why the moment the woman gets empowerment ava mumaka he has been tolerating humiliation mm. because of lack of empowerment yeah ojoga omukazi nomujoga nomujoga ngobobotumwebazobobujijoga naye abaana bomukazi oyo olukula bamuzingira ne bamujo abaana olukula the word the gift that they give their father mm. is to transfer their mother ekitegeeza mm. muleke okujoga abantu mm. tewali ayagala kujogebwa tigwekwate 5 billion mm. yemirundi embwa musuule kasasire watali sten najja kukolaki najja kuwanikira ttaala nga mulya najja mbafukirira amazzi mu ngalo kati ekiba kimbeezawo ate kiki ani mzee tamale olwo obuzibu buli nti nrm erina obuzibu nti temanyi kuzuula bakaada bayo bantu bagikolerera obunafu bwe buli era kyobola nti ono mukuleta mu kuleeta ya abantu bano okuba nti babeera compted okuba nti basobola okuba nti bazuula abavubuka bere nga fees baziyingiramu olwokubeera nga bantu basuulibwa ebbali kyenkugaa kiri kimu mm. nti ina Museveni has created the catchment, leadership catchment areas mm-hmm. naye abantu tebazitegeera mm. ti of all this rich person the only district chairperson who have ever stood for the presidency is Mao. abasigadde babbi ba misomo babba ttaka babba myalo kuba ekyo temwakitegeera mhm. nti analysis five chairperson is equivalent to a governor in mm. usa mps mm. bemuleeta some cannot even make their maiden speeches in five years but in america leadership from governors from kakati tufunye trend eyaba businessmen waliwo mulaba mwetanigani omusajja omumpi yasooka omugagga kubeera independent nono trump najja but nomaly basenators hmm. basenatorsthe governors kakati mubayina ababaka ba parliament baliwa mu 35 years how many leaders has museveni created baliwa yes hmm. kakati ekimugenda kufuna ki eproblem hmm. mugenda kufuna eproblem nti mwekasa kakati nze ntunuulira ekintu nziza abantu bangi balowooza nti agifayitirwa bwogo naye don't fightirwa bwogo nti mm. tulina kyetuyita akazu akazu bwe mumala okukuba abantu bonna possible successors mhm. possible successors of museven mhm. nemubakuba bonna nemubamalawo the battle ends up in your family kusonga yenyini muzeta byatandika ikusonga yavuddeyo olwobuyinza obumwe bwa sematika nabanga yachusiza common secretaries nabanga nga naba nga kati kabamukwasha ina advisor ya bado advisor kwa bado advisor kuri no mu no mu ko obo mutabani president mzee kama ko dex era nga agamba nti ah, ah eh. ali mama kama konsoroboto ona omukuru oh, oh, odrek eh. rwabongo eh. naye yatuvya freedom kuba nti agenda kwa mwabuza president on special duties karoga mu mukwano ati nti hmm. nti bakubye buli muntu yenna naye uh-huh. ebyokuba katumba amasasi hmm. nabagamba jjo nti mada za uganda zonna zisobokaatusobola kubanga tugoberera mm. kakati nenkugamba nti pulogulamu yaabwe bagenda kufuna akazo akazo kekatta amawanga mm. nkuwandikira eguna mm. kasam omukazi kasitaddira abaana babajja be bonna n'abaloga abaana be nibasigalawo babiri nga bebasika bato endiza kaini n'abeeri olooza kaini yalisaabeeri ah, balina kwettabo benyini eh, nga balina ddenja olunaku lwemusigala mwekka mm, mm. nti kakati mwe eh, the mohoeso project the rwahogo project kakati mufuna ebintu bibiri mm. ah, if mupolitical science batugamba if im not going to be part of your future plans then i leve kakati singa ntegeera nti mumuriducinza ebatto yammwe eya succession muhoze project andirwahogo project kati nzenga mwenna sibagala nkolaki oba olina kudda buzibu ekibiina mukitemamu two ye yali ayogeramu awandiise mumawulire bamuganya okuwandiika azima okwesimba mukibiina kyaliko nza sezaala wa muganya mm. kati nadda mukwogerera ebbali nze nemuyamba nemimutuusizaayo eh. eh. eh. ate ngaomukuba anti sezaala we gamuyita namuga nti waayo bino nabino nabinoyeyinaonsaogendempolampola okukuba obubekerwabwo obadde muyambakokuba nti atyogere mu lwatu obadde ku mulimu obadde ku mulimu yakusasudde eh, eh, hmm. nze hmm. yawandika mumawulire nebamugobamu uh-huh. nawandika ekitabo kimwalistoko wali okisomyeko nembaga ndi banaye hmm. walivunaisiramu singa gadafi yadda <laughs> isiramu eh, singa gadafi nakwata pawa nali wa isiramu singa wali kuba isiramu yayogeranga ebintu mm. gaddafi ate nga tamukwatako hata biimplimentin ate nga byansonga abantu bagamba kakati wakoga badde ayina ideas ze yatandika patriotic movement mm. nebagimugana bagimugana natandika okwandika mu new vision nebamugobamu mm. na nagenda okwesimba mu yes allow him to, to, to express his eh, opinions kuba naye munnayuganda okubeera sezaala wa president kitegeeza nti malo okyuse nnyo no <laughs> abalayaffe batugobera ku programu ate wabaddewo intention yange endala yabadde nsonga nyo just kubaomusajja yange nabagamba mm. nembaga nti there's a moment mm ekintu kyembadde ngoba oli kasita akivaako hmm. kakati this is museveni project museveni has assigned him special duties mm. is mm. de facto number two anti power kati ye ate avuddemu ye kubanga bano abantu bonna museveni ekibadde kimusudde hmm. Eh? Hmm. museveni ekibadde kimusudde buli lutalo lubadde luva mu palace lwabusika t ekyokubiri tewali amulaba era nze ogwo mulimu nali ngwagaliza sodo ogulwa nti tagenda mu palament mm. bamukolere woofiisi ku palament nagaa nti afende muhozi ateekewo woofiisi mu kibuga mm. ajja kulaba infomation gyatalabangako yesu tisobola mua yesate mm. omukazi yajja ewange ngadduka omwana alina muganda waali canada mm -hmm. canada amugulira engoye mm. nazitunda amuzimbidde amayumba omanyi osa asinga obubbi kati ali kyengera omulala ali nsangi hmm. era omulamuzi wensangi bagenda mubetente omutwe the chief justice transfer this idiot from there the villagers are going to lynch him hmm. ali mutaka akolaga ne bakonimen naki kakati awo omuvubu omukazi ajja akaaba soka ba kyesinga hmm. naga nti omwana nga bamukotte nti kiki nti yakwata bamuweereza ebigoye bino birimu ebifaanana ebyamagye nabijja mu dduuka nabitwala ewuwe nga muduuka bagagadde kati bano ababbi mulimu ekya yusra ekibbi mulimu ebya poliisi ebibbi ebyo ekya poliisi kyegende kyekyengera ah. nekya poliisi kiwosi kinsanyi bibbi nyo ebyo abantu bagenda biri nkinga ah. jakubabakosabo babattirewo kakati olwokuba ye yali tabitwala nga bikulu hmm. nabiteekawo webabirabira kati bano ababbi ne bagendayo ekimu kya polisi kyakibibibibibibibi nekiramuzimu ekiri kakati nga bijja bigamba omwana nti olina engoye zamagi mm. nga bimulyako emiliyoni kumi evidence weri bimulyako mm-hmm. emiliyoni kumi kakati omukazi ngaamikubira esimu ngaa mumanyi mm. tekyanyeze omubbi tanyiga kirekokutobekigunange engalata e, e, kakati amanyi kyekyakoze mm-hmm. bagenze nti omwana wa adf Aa, ah, ah, polisi yekwata wa ADF. Polisi yemutwala mukomera. ADF wa ADF abera wa. Kati engala bigago gabbi kati gagalo kango omwana gabateka mutunze nyumba. Ki osi che chengera hmm. ni ki osi che chawe ensanji. Wali wono omulamuzi wa omu. Bati bagenda bako babatte. Kakati okitegeera nti ADF ADF hmm. kati kati waliwo commercial ADF. Nga yakujja yakufuna munsi. Yakufuna munsi mbi. waliwo omulamuzi baali bamuyita saamu okuku hmm. saamu okuku yali kifu magistrate mukampala myaka gyekinaana abantu nebamwagala nnyo uh-huh. bamuleetanga abantu abokutulugunyanga abata hmm. kati nebamuleetera ababbi nga mulimu n'abamagye n'abagamba <laughs> sigenda basiba ngenda bawa caution hmm. nkimanyi bulungi mubba kuba gavumenti yamwe tebasasula sente misaala mirungi nti ye eh, what do we do nabaga neye mbatadde ono kondition mubbenga misana abantu mubaleka ekiro bebake bazaala abantu oba teyamugjawo basaba okuku akyaliyo yabaga nti ayina yowa problem you don't steal money because your sieves mm. but because your government has failed to facilitate you yeah. now iam going to release you but with a caution mm. you steal during the day allow people to sleep to produce babies kakati abo balabi kyemba hmm. nkugamba hmm. intelligence ya museveni li infiltrated nakugamba uh-huh. ti bobi wayini yalanga mu mawulire hmm. ennaku kumi na nnya mu uh-huh. lupapula lwa new vision nga ekibiina ekyo ekibadde dormant hmm. kituuza delegacy conference naye nga bobi wine anoonya ekibiina e, ekya people power bakiwandisiza hmm. where was the intelligence olina okuba n'omuntu asoma amawulire gonna n'ebirango by the time museveni realized bobi wine had changed leadership and had already registered his party era bobi wine ranga me at midnight nesimukwata hmm. early morning nankuira nanga muganda wange nfunye ekibiina kwanza congratulations hmm. naye tukipapidde lwansonga babadde bajja tukwatira mumaaso kwanza congratulations hmm. kubanga kati intelligence yali ludda kyenvankugambaekiseera you said waneno hmm. but when is the making hmm. of the of the of, of, of the kashitali yes. barabe ina bamukora but was for good it was for time has come museveni okwa abantu bebategere ebintu ebi bisat bakitegere nti abana ba gadafi bebafa ne gadafi uh -huh. umusajja yali wano mu uganda oba mujukira muhammad yali ambasada wa, wa libya wa libya yayina okubutobuzina mm. bwebuzi mm. okumanya gadafi yali amwagala manye gadafi yakola ensobi yaddira abava ebengaazi nabateka mu foreign affairs kakati yena atamanya nti bamiitinganga hmm. outside libya nga ye tamanyi hmm. president yagenda mu ethiopia okulwanirira gadafi yasanga muhammad namuga muhammad bwayayukiya am the leader of the rebels <laughs> ambasa buli kaseera ekyo muhammad kyagambanga hmm. your excellency i have a message from your brother gadafi kyali kyasaladde eddiiro kakati abaana waliwo wekituuka nogamba nti bwe ndibeera mukamundaani ndibeeramu nani abakazi ne bwe babanga bagaba ebisanja nibagaa nti ekisanja ekibadde kyogenda osule ku kabuli yabalo tasulayo bwekitasobola tasobola mm. kakati omukulembeze ayina okumanya zumalization disitrend eyamubalaka mm. eya bashir e-, eya levi patrick mwana wasa kyeyakola kiruba mm. eya dosantos kakati eyo political kasi nkawandiisa akatabo hmm. kandi museveni avoidit and how kan he avoidit kakati abantu ba pulezidenti balina okukitegeera ewa gadafi hmm. famiry ye ekolaki baminisita gyebali bwogende wa saddamu hussein ani abonaabona ogende wa mubaraka mubaraka aliawasiza omukazi muzungu demuzungu lefu timidiyeti ali bungereza yadaiwa mm. mm. yadaiwa yadaiwa mubaraka yali adide no mwana nga mufode secretary jeno wa party ali ruda Ah, ali ruda abana ba dos santos what should you expect to see which more break nkugambi mm. the government eno weli ye museveni ye kwati le mwai wish had many brothers and sisters mm. yes one nti bategere nti bobe bobe bakola ki ne baluzingira bibadde bafa It is one of the reasons why I support Museveni. I cannot separate from him. Of all of people in Chinese, my mother was almost aged. Ah. Singati yali muwalago baita kankunda. Kankunda yaita president mu security meeting. Ah. Omwe yali amanyi n'ekikogo yali atudde wali. Museveni n'abayiranga nti, your oh, mother is being rich. Sit there. We'll talk to your mother. Ne banalwisi banga. Yagange njagala n'omulamu. Banga n'omutwalayo. Kubanga nja kufuuka wa mutawanayi. Ah. Kati of all of people mange baali banoonya waki. ndi minisita ndi kano ke kasajja kasibye museveni waneeno abo batumwebaze baali bategitinze evidensi njiina ku tumwebaze ye sijja musonyiwa tumwebaze sijja musonyiwaodrek omusonyi uh, uh, odrek nkugambye hmm. i was helping him hmm. nti nze njagala hmm. nze nkimanyi nti museveni embeera etuuka waliwo omusajja lwatuuka mumulowooza nti abantu babasiru omusajja waliwo lwatuuka ngaabaana be bebali mu bisinesi ezi bwekiri waliwo omugagga wano abaganda bebajja ne baŋamba nti atukubye mu bizi nimuga abaana be bakuze there is a time nenyinimu wakwatira ki ne wekwatiramu nti abantu ba museveni balina okukitegeera nti where they have lost power It, it's the first family that becomes a, bunch, a punching bag of the new. Whether you are Ogambi, oh, President, I know from Uganda, but what you to Uganda, to Uganda, Genosari Musari, I know I'm what you are going to Kumuruka, Wafu, Ugana Kuyanguzi, and I mean, I saw my second of security. A good message of Sari is generous. Generous, eh, generous man is a real one. Is it generous? He's a good No, no, no. watia nsinga wakwata sale nomugamba nti genda ogabe emmere muganda we namuyita mm. right here the president summoned this young man mm. and gave him guidelines naye museveni bamulimbye nti wabulifonsayo mm. me nze sinoba nze ndivaosinga mm. kakati gavumenti siyinza kudda mu kukola mm. kubanga mmanyi nagiyitamu eh, tewali kyenji egenda kubeerayo naye my commitment museveni yanze ngwevali ekyokubiri eh, nze njagala kumpasasuli yange nde nkola ebyange sibalina wakubizibu nkandi naye nze nkugamba tisinga sale mm-hmm. tulina misalocation yefusale hmm. was heading hmm. a charity organization egabira abantu abali obubi hmm. sale tasobola kulya sente zagundi zabuwunga yasooka yafuna obuumi kinana mukamu okugabira abantu emmere emetwajira bako ati kakati kampuni era gundi yagenze emetwajira odawulisa ate nga odawulisa mulimu nze tamo odawulisa mulimu gwa kubanti etondawo bachangi na yavuddewo nze olutalo obwe ndumanyi hmm. president yayita omusajja bamwita ogod omusajja so yali agenda na malaysia hmm. omusajja wetololo nayita guwatudde hmm. nayita moses byaluhanga nabagaa nti i want local kampala for three weeks kawumakimana ah. oyo omusajja nakalikyoleete 59 billion 59 billion bwebatuuka ekitundu nebefuulira bannaabo nabano nebagala okulyako enjawulo profiting calamity buwatudde ah. nebabayoola angina waali yes zenkugambye nti abantu mbasayinenga lwaba ogajja kukola jabasiba the moment it downs on them nti weaethebeksirusers hmm. nabagamba ewaffe nembagamba nti wewalanga nnyo omuntu akukyusisa erinnya hmm. nti mange bwafa mwanofan hmm. aba mulekwa wa mirundi my father is dead kojange bwafa nkyusa erinnya muganda wange bwafa nkyusa erinnya senga bwafa nkyusa erinnya kakati gavumenti buli lweva mu buyinza tufunayo ba ofanisi museveni zofanis muyi zofanis muyi kibalimu okutegeera nti abantu bano tebanyi kibwe kiri mu mawanga wea power has lost they have lost power two hmm. it would be in their interest okugendako mu kyama kyamapinduzi batunuulire how they have managed their party hmm. nti kyama kyamapinduzi yesobodde tya to survive i'm not seeing this party surviving beyond museveni the nrm nrm cannot mzeitamari statement yosobola ogiddamu nogibaki they cannot survive no. beyond what where is this ideology bakada bayo gwe boyogedde abali committed abalinga ibulayimu baliwo buli avayo kuba nti abeera kada bamugwa mukubi museveni bawadde emiziri gya ssente bwe befudde badde batandise mungu mwe bafuufi ate ffe bwe mwasangayo fuwe ya committee di njauru ya mnamu fili na mnuti masina nje bampaji fulu figa tavu mamu seven bampaji abadabu abadabu baka gundi baka gundi baka gundi baka gundi baka gundi baka state house ya davu mamu seven I went to Okero house in eight years once because hmm. they were complaining about my chair generekayo I went and collected it I went to state house in eight years once hmm. and I disagreed with the president salako nze kampuni muzungu nze sale twatandika projekiti hmm. nze bakayanja nebagenda nebanjogerako nenzirukayo sale baali bamutidde waffe mumotoka hmm. nga bo bakayanja abaana babasuubiza sente bamusanga kalize emotoka yali emutomedde nze sale namulabira mu nsiko netutandika bukalabi projekiti ngaayagala kudya abantu abe bukalabi gyeyawona gyeyakubirwa amasasi nayenze kasitanda babaleebesinga ntema nenaku ezo yaŋŋamba naŋŋani teyandigwesebe oyina eggumi tosobola kujja ggulukonze nedda zisobola kujja ggulu eggakulu e, e, box eryamba hmm. esimu terya sente nenikatefuyisa mukazi lubuto gweteeka sente ku simu togenda ggulu kuba balera esimba manyi olunavayo nga bobuli fetwabala badde abantu abokyusetukiza genosale onafuwebulibwabanga nasoa kuba nti no mundete akatabo kange akalimu nti factor that were undermine museveniz gundi victory ngano bashya ngashya ndakata nadi chichitekam kada nadi za nadi head nadi chibaje kolele obubi soldiers could only deliver tebaje kola mu sections irambo weri yako wala sima yibakaita wali uyo mwaka kwao kati nti sheria ngamwe dwekiti tujenda kola chika kwate tai ndo yizu kongolis brini yange yimenye zokwata ngoya wali sai sivya wali abulomamo kwabati ya domukaba Unaona yangina watu taina na mafuta nga alomba malombe. Mzee Tamari. Sivya sivya ule sivya ule. Wanu lanka from Gondi. Buge buge ndio buge. Sika president yampita ni tumwe ajampita kone tumwe bazi. Alabibu bako lomu. Sivya ule anamu anamu anamu muri muda. Buge ani ani muri muda musi. Ni budira bayimbi ni bubu bile muni bukula butia. Nye munoti gundi kati nze gandi. Nti chekwa shishima. Nti ebibe bayina okukyusa. if the daughter of the president nga alina charity nga mubiseera nga bino gundi honarebo kutesa abo nebakola gundi eyabwe tumaso resources mm. nti mumbeera ngaeno nebalaba nti twaleviate poverty mm. kuba kakati hamu ali omu yaleeta mm. if they wanted to change gina emyaka etaano i was happy the president has addressed the issue of reconciliation mm-hmm. nti nasali akomyewo mm. gwebafiiriza omulimu atalina mwana ono gradesakakanvision kekamubetenta kuba mwali temumanyi national security fund yagula sente mu new vision mm. zayita mu luisi ekagendo nazo balikayoola balikayoola ekabadde kakuba abantu okubonoona kakati mm. thats reconciliation aspect betkamya by certainly juride juride eh. by the powers given to the president of, eh. president of uh, president by the eh. article eh. 223 4 eh. of the constitution of 1995 constitution yeah. of the eh. republic of uganda yeah. i hereby appoint yeah. inspector general of government yeah. betty kamya deputy inspector general of government yeah. ane muhairwe betty kamya betty kamya ayigigika betty kamya mutemumanyi mm. betty kamya taberangako munaku kitawire fernand kano kamya era yalimu department ya finance majeka mzita mali eh, eh, okolo wajike na kubanga tonga ko nako district is you mm beti kamya mama we mun nakenya beti kamya zari bwane jira descenda bwa era hmm. bwa baba bafana ka mm. bakuwe chi prominent bakuwe chi family mm -hmm. is a marketer yabera ngamu ndire bwa is a good marketer na marketing azuyete mm hey badi shaguringa budi shagiri bawo mugenzi mm. bamfrustrating anava mugundi na agenda ne mukazi we Mhm. Betty Kamia is a hardworking woman. Era Betty Kamia, ye, bombi gund. Omeye nti nankabira yali akuba Betty Kamia nadi ne Muganda we hala dishi na muteke irubaga e akuba Betty Kamia. Tibonna bakuba bonna bakuba omeye balwanire ebifu. Nti bwe siba prime minister tuna akitwala. You see, money si mu politics stakeholder. Mhm. You end up gundi mu nanga mu gund. Hmm. Ekyokubiri, Yefu Museveni has this habit of dropping abamaze okuva ewalala. Will he encourage others to come? ntiodidde engo yonna kiwala kiyinji mm. abadde mu dp n'avaayo n'omudroping uh, kinkimbuulira nti me as a political scientist i know mm. all appointsi uh, uh, have a purpose olowooza museveni tamanyi nti sikola nababaabateeka mukubanga apolitical system and apolitical party they are living things mm. they must assimilate they must adapt they must dispose uh -huh. but i also caution mbagambo aba bali mu buyinza hmm. nti mm if a leader, a political party, mm. an institution, eh, mm. humiliate those who have committed dedicated service, committed service to the leader, mm. to the party, you end up using mercenaries. Okay, check it. Singa, oh, oh. Mm. kasta humiliating abadde nga ngo abantu mwe bazibatukola nti pulezidenti andagidde obuta buli mu mmotoka hmm. nakuba obuta bwa miliyoni nga ataano tumwebaze nakyo yomutwe gwe nanka nti amufula atulesenize samanyija kgende ewuwe naleetawo ekinankaniki nempandika kalaba nakayingiramu nja kutembesa ennyonyi bwolulo terujja kuuku nakalima nonyo olulo terujja kuuku njagala mbalageko obujozi bwawetudekwayigigi betikamya eh, nanti nkugambe hmm. ti betikamya is an experiment abalamuzi balemeddwa nti essusu libazingira naye ayi muka mama ogulumizi we <laughs> ogulumizi we katonda we kulu na weggulu nakalima adde apapala bwapapala dikula bwadini bwadini bwapala nakalima talina mutundu gwe yali akutte why mateka talina talimu mumateeka taliimu isanaid of the ya ya kwa kutani presidentmulyagonjera kwakutaani ebbanga lyamazeewo mulyagonja yali mufu nnyo era kuba mulyagonja oba ofiisi eyo eyayigigirira mulyagunja okusiba banasali abo nasiba bani nasiba bani nzisinga mulyagunja nga nze nali nasali singa ali mujinja lya kasasiro tayinza kunkola ekintu nesekubaekisooka aigigi alina kubanga independent nga yetongodde ofiise mm. nga yetongodde mm. ekyokubiri omulimu gusinga mm. obukulu is eliminate corruption ekyokusatu okuba nino abantu ababuthing authority muoffice alina okuba nti abakwatako ababuthing authority mupublic offices akisobola kubanga nkugambe nti offices gana okukola baziyingiramu oyo mulyagonja woza hostage of the mafias mulyagonja singa nkusomera akatabo kange wano babba sente mu leya mulyago nja nga mugezi nakola lipooti hmm. nga abagamba hmm. bafayininge hmm. naye nga webayonoona 10 milioni dollars mhm. mulyago nja agamba basasule 10 milioni eza uganda kati gwengoluza nti aigigi akola muliamunye shouldn't be judge is an embarrassment to the judiciary but i think i think mbadesi omuntu agino kuba ayida mu office ya jiji ndo kubanga eh. ali ku level ya, ya justice aina ko eh. eh, aina mu kumedwa ni mwelekeo commission baveyo that was an excitement politics mm. and you see mm. if you were a judge that was intended that a dpp should be a judge to weigh cases yes kituyambye kibiyita yakola muki tikiri kikuyamba it is not the system that has failed. Mm -hmm. This is what you say. Well, what has failed? Nti, nkugamba kakati ngorwale. Hmm. Nti mwe, echiwa kolo uvuvi. Kakati, we don't discuss. Nibaka nti wa mafia ba Uganda. Mm. Kakati kankula giba mafia. Vina kula gama dad. Mm. Ba mafia ba Uganda, they wako the into your scandals. Uh -huh. Because they share all of financial scandals in Uganda have the same hallmarks. Mm. Kakati, tugambe, for you, you are, you are, no, you are discussing whether the money reached the people or not. emitwalo ekumi ekumi eh, mm. the prime minister insist nti sente zabatuukako mm. these people insist the tezatutuukako kati mwekibalima mu scandals webabakubira you don't have a third force i normally play that force because puleto yazali mu myaka bisatu mu ataano mm. naye puleto theories ze ez'amaanyi ziri bbiri kuletea na ah, the king must be a philosopher king surrounded by wise men uh -huh. an advisor to be an advisor must be nga eh, president mwamwereke public relations uh mm. -huh. public relations means a public relations manager and a public relations officer are different a public relations manager means on top of management uh mm. -huh. you will handle ugamba omusajja nti no gwe nyindo yombi leka gundi togena mukamera eh gotogena mukamera mm. wabaye bugera kufumbia nyinde ali accept mm-hmm. tito mm -hmm. Eh, muvumi mm. e handola kakati enko gamba tu eh, gundi na gamba e eh, pureto a judge does three things mm. listening to both sides evaluating evidence and passing a fair sentence kati ba mafia we babazanyira timuina judge ti kuka ni solo with this puzzle we have two positions. Mm. The position of the Prime Minister and the position of the people who are supposed to benefit. Kati sadi for stereo. Muda kubibili. No. As a judge, mm. I look at the other side. Who ani company yi ba ugaba sentezi. Post bank. Post bank. Mm. Government was, bank. Was one of the major banks. it is a government bank that was it one of them eruda ekolachi e tereka how did they reach that the wound era bono bope okola mbintu byonna mm. buli muntu buli skando ya government yo no muri okuba sent mm. they bring a questionable institution is it post bank questionable yes how ina nirwango zijayo kakati tu what mm. would the methodology the methodology through telephone kakati aha is there no evidence can't we retrieve evidence as to which telephone numbers do you, do you send money to kubanza ya, miso has evidence premise aganye yaganye tu wadda to yagambye tajja mulirizinga parliament badde mwagala nagamba no miso has evidence mm. ndi ama simu amasimu emitwalo 17 ko bayisa sente mafu nga tegaliyo eh tegaliyo naye kwa gaba mafu kitegeza mm ndi sente era muzirina kubate kuba mm. kati nabanja bamukutte bati kati gwe naawe ayagala nabbanja nga nze sapota we gwe muddukirako ndi don't defend these people you be an arbiter please i hear that some people are making noise mm. that they didn't get their money how do we confirm that they got their money give let us audit kakati eno story ogiraba mm. story eno ogiraba eno mm. Eh, yababbinti eh. baagala amasimu galeme kufuluma njagakuba nagwanja amasimu njagakuba amasimu emitwalo kumi namusanvu hmm. kubateka sente ezobubbi abayiso oba banzita banzita this is how we can solve this problem hmm. kubaga agati museveni is eruza why is museveni eruza museveni is eruza has lost the battle uh-huh. one museveni cannot justify an extension of the rocodawi Yeah. Museveni cannot stop local politicians distributing food. National, national planning wabeya agenda omuserikale akuba tiya gasi nga ababaka ba parliament bagaba emmere mulabe mulabe abaserikale balyoke nabo mmere how can the public accept polisi to disperse bali mwezo agabe mmere bakutiramamasimu emitwalo kumi na musanvu abayisobo tebogerwako naye mwebali bakola nenabanja kwebateeka sente omuzimu tebali sente oba mafu muzikomyewo this man can be retrieved nibigere kusuula eggwanga lino katabazi nazinwalibawateeka kati bakatabazi abo oyo mutani wa mini nabateeka kabanga lino babayisa mu kibuga nga abantu bakubeni